ga lokacin da a ƙasan nan ake ɗaga mutane a nuna zaɓensu kaman ne musulunci ƙin zaɓensu kafirci kuma wannan mutanen sun yi mun gani ko an yi zamanin da ake raba ababen zaɓe kamar yadda ake raba imani da kafirci gab ake da a ce in kana jam'iyya za kai ba musulmi ba duk an yi wannan masu ci da addini yanzu an yadda masu ci da addini ne mutanen nan ko an yadda ci da addini suka yi dan a wancan lokacin in ka faɗa ma masu ci da addini za ka faɗi sai ka rage murya kaga yanzu sai na daga murya na faɗa saboda an gani yawwa yawwa to saboda ka yan uwa a kula a kula kada mu bar su ci gaba da mana wasa da hankulanmu ka natsu ka gina zaɓe ni dai ban ce ka zaɓi wani ba kuma ba zan ce ba ba zan ce ba abin da ya sa ba zan ce ka zaɓi wani ba ba na son in shaida da abin daban da ya ƙini a kansa kuma darussan da muka samu a rayuwa sun ishe mu darussan da muka wuto sun ishe mu inda da wanda ya isa mu hau akwai wanda suka wuce wanda sun kai mutum ma saboda imanin shi da zaton alkhairin da ke tare da su sun kai aka ce ya hau turmi ma ya masu kamfen zai hau amma duk sun yi kuma an ga iyakan iyawansu da gajiyawansu Allah ya saka masu da alkhairi cikin iyawansu ya yafe masu gajiyawansu kuma ya kawo waɗanda za su gyara abin da su suka kasa. Sura uwa don Allah a fita a yi zaɓe kuma kada a yi faɗa ko gaba da kowa wallahi 'yan siyasan can abokan juna ne akwai wani mataki da an kai shi an wuce an daina gaba na duniya nake nufi kamar yadda a wilaya ma haka ne da haka a duniyance ma akwai waliyan duniya da sun kai wata mataki to gaba ta ƙare tsakaninsu saboda haka bai kamata kai ka zo kana faɗa da gaba da 'yan uwanka talakawa saboda mutanen da su abokai ne ba a yau ɗin nan in suka taki ci a wannan fatin wallahi za su tattara su aje su koma ɗaya ko gobe ba ruwansu kuma dama a tare suke in sun haɗu gaisawa suke su tafa kila yanzu haka ma suna da inda suke haɗuwa tare saboda haka don Allah kada mu ruɗa kanmu saboda su kada mu shigar da gaba da ƙiyayya tsakanin mazumunta mu talakawa a tsakaninmu da juna saboda waɗancan da su abokan juna ne saboda duniyarsu mu ɓata lahiranmu babu hikima a ciki ballantana kuma a kai ga zubar da jini abin da ake na bangan siyasa sun tattara 'ya'yansu sun kulle a gidajensu kila ma in za a yi zaɓe za su tura 'ya'yan turai saboda kar a yi rikici ya rutsa da su su ɗauki 'ya'yan wasu kuma su ba su ƙwaya da makami suna su suna hauka wai kuma wannan kadai kamar yadda muka sa faɗi ya isa ya disqualifying ɗan takara wannan kadai domin daga cikin abin da ya sa muka zaɓe shi don ya kiyaye hankulan talakawansa. sai zama shi ke sayan kwaya da makami yana ba talakan je kai hauka kai kisa saboda ni wannan kadai ya isa ya disqualifying ɗinsa wannan mutumin bai cancanci shugabanci ba kama rayuwa ce ake yi wajibin mu dai mu ta faɗa mu ta faɗa har Allah ko Allah ya sa masu ganewa daga cikin waɗanda ake amfani da su a wancan haukan Ko Allah zai sa su gane su gane ba masoyinsu ba ne mutumin da zai danna kuɗi ya ɓoye shekara hudu yana ɓoye su a account ko a safe yana jira ranan zaɓe ya fito ya ba su ɗan ɗari biyar ko dubu biyar ya haɗa masu da ƙwaya da makami duk mutumin da ya yi maka haka makiyinka ne wallahi tallahi in ya ga an kwantar da kai za a yanka babu tabbas zai hana saboda haka kawai wannan irin mutanen da suke ma mutane irin wannan to ya kamata in ba za ka iya shi kai mashi lahani da makamin ba to ka je masa makaminsa dan shi ya fi cancanta a yi wa lahani da wannan makamin da yake rabawa mutane domin a je a yi daba a banga a zubar da jinin wasu saboda interest ɗinsa Allah ya gyara mana ai mun ga lokacin da a ƙasan nan ake ɗaga mutane a nuna zaɓensu kaman shine musulunci ƙin zaɓensu kafirci kuma wannan mutanen sun yi mun gani ko an yi zamanin da ake raba ababen zaɓe eh, kamar yadda ake raba imani da kafirci gab ake da a ce in kana jam'iyya za kai ba musulmi ba duk an yi wannan masu ci da addini yanzu an yadda masu ci da addini ne mutanen nan ko an yadda ci da addini suka yi dan a wancan lokacin in ka faɗa ma masu ci da addini za ka faɗi sai ka rage murya kaga yanzu sai na daga murya na faɗa saboda an gani yawwa yawwa to saboda ka yan uwa a kula a kula kada mu bar su ci gaba da mana wasa da hankulanmu ka natsu ka gina zaɓe ni dai ban ce ka zaɓi wani ba kuma ba zan ce ba ba zan ce ba abin da yasa ba zan ce ka zaɓi wani ba ba na son in shaida da abin daban da ya ƙini a kansa kuma darussan da muka samu a rayuwa sun ishe mu darussan da muka wuto sun ishe mu inda da wanda ya isa mu hau akwai wanda suka wuce wanda sun kai mutum ma saboda imanin shi da zaton alkhairin da ke tare da su sun kai aka ce ya hau turmi ma ya masu kamfen zai hau amma duk sun yi kuma an ga iyakan iyawansu da gajiyawansu Allah ya saka masu da alkhairi cikin iyawansu ya yafe masu gajiyawansu kuma ya kawo waɗanda za su gyara abin da su suka kasa. Sura uwa don Allah a fita a yi zaɓe kuma kada a yi faɗa ko gaba da kowa wallahi 'yan siyasan can abokan juna ne akwai wani mataki da da an kai shi an wuce an daina gaba na duniya nake nufi kamar yadda a wilaya ma haka ne to haka a duniyance ma akwai waliyan duniya da sun kai wata mataki to gaba ta ƙare tsakaninsu saboda haka bai kamata kai ka zo kana faɗa da gaba da 'yan uwanka talakawa saboda mutanen da su abokai ne ba a yau din nan in suka taƙi ci a wannan fatin wallahi za su tattara su aje su koma ɗaya ko gobe ba ruwansu kuma dama a tare suke in sun haɗu gaisawa suke su tafa kila yanzu haka ma suna da inda suke haɗuwa tare saboda haka don Allah kada mu ruɗa kanmu saboda su kada mu shigar da gaba da ƙiyayya tsakanin mazumunta mu talakawa a tsakaninmu da juna saboda waɗancan da su abokan juna ne saboda duniyarsu mu ɓata lahiranmu babu hikima a ciki ballantana kuma a kai ga zubar da jini Abinda da ake na bangan siyasa sun tattara 'ya'yansu sun kulle a gidajensu ƙila ma in za a yi zaɓe za su tura 'ya'yan turai saboda kar a yi rikici ya rutsa da su su ɗauki 'ya'yan wasu kuma su ba su ƙwaya da makami suna gadinsu suna hauka wai kuma wannan kaɗai kamar yadda muka sa faɗi ya isa ya disqualifying ɗan takara wannan kaɗai domin daga cikin abin da ya sa muka zaɓe shi don ya kiyaye hankulan talakawansa sai ya zama shi ke sayan ƙwaya da makami yana ba talakan je kai hauka kai kisa saboda ni wannan kadai ya isa ya disqualifying ɗinsa wannan mutumin bai cancanci shugabanci ba kama rayuwa ce ake yi wajibin mu dai mu ta faɗa mu ta faɗa har Allah ko Allah ya sa masu ganewa daga cikin waɗanda ake amfani da su a wancan haukan ko Allah zai sa su gane su gane ba masoyinsu ba ne mutumin da zai danna kuɗi ya ɓoye shekara hudu yana ɓoye su a account ko a safe yana jira ranan zaɓe ya fito ya ba su ɗan ɗari biyar ko dubu biyar ya haɗa musu da ƙwaya da makami duk mutumin da ya maka haka makiyinka ne wallahi tallahi in ya ga an kwantar da kai za a yanka babu tabbas zai hana saboda haka kawai wannan irin mutanen da suke ma mutane irin wannan to ya kamata in ba za ka iya shi kai mashi lahani da makamin ba to ka ajiye masa makaminsa dan shi ya fi cancanta a yi wa lahani da wannan makamin da yake raba wa mutane domin a je a daba ai banga a zubar da jinin wasu saboda interest ɗinsa Allah ya gyara mana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 karatu ya hada da cikar buwayar nan da ta danna dukan halittu kadar ruhin da zai motsi yayin tashin matattu safar saukar salatin sai ta kula